Excel дээр байгаа өгөгдлийг кодолж SPS руу оруулах тухай видеог та бүхэнд хүргэе. За өнөөдөр бол та бүхэн Excel-ийн файлаа татаж аваад нэг хэрэгтэй. За эхний ээлжинд sheet-ийг хувьлий. За өнөөдөр бол mouse хоёроо дараад move to end create copy. За sheet-нийхээ нэрийг бүгдээрээ өөрчлөх хэрэгтэй. Form responses 1 гэж байсныг бүгдээрээ data болгоод ингээ хоёр шийттэй болсон. За сүүлийнхэн data гэсэн шийтэндээ бүгдээ ажлыг time step гэсэн баг нэргүй учраас mouse хоёроо дараад устгах хэрэгтэй. За гэснийхээ дараа homes-ны find and select за дэс place command гэдэг. За эрэгтэйгээ бүгдээрээ 1 гэж кодлох ч учраас эрэгтэйг оруулаад 1 place all. За эмэгтэйг мөн copy дот find font дээр paste хийгээд place switch дээр 2 place all and you need to reason reason. За. Та ямар салбарын ажил эрхлэг байныг бүгдээрээ төрөө өргөжээ. За ерөнхийдөө кодлог мөн адилхан copy paste хийгээд кодныхоо дугаарыг кодлох хэрэгтэй. За бүгдээрээ зээч үгүй гэдгийг болохоор copy paste хийгээд tick гэж код replace all. За дараагийнх нь бол эзэж үе хаяа гэж байгаа. За ингээд 489 дэх солигдсон байна. За бүгдээрээ хаяа гэдгийг copy.paste хийе. За хаяа гэдгийг э, тгийн дараа мэдээж нэг гэд код replace all. За маш олон утга replace хийж байгаа учраас жоохон цаг авч магадгүй. За 490 утга хэрэглээс хийгдсэн гэж байна. За заримдаа гэдгийг 2 гэж кодлоо. 2 place all За ингээд дуслаа. Андаа бүгдээ ихэвчлэн гэдгийг 3 за copy paste хийгээд replace with 3 replace all за 68 дахь за үргэлж хэдийн мөг дээрээ болохоор 4 гэж кодыг за ингээд бидний тоо тэмдэг бүгдээрээ тоон кодтой болчлоо. За та ямар салбарын ажил эрхэлдэг вэ гэж. За энэ ерөнхийдөө олон сонголтуудад асуулт үүссэн байна. За энийг бол дараа нь бүгдээ хийж үзэх учраас эндээс одоохондоо устгах чи энэ C багник. Маус эрдэт delete За ингээд бидний бүх утгууд кодлогдлоо. За нас бол хүмүүс харилцсан байсан учраас энийг кодлох шаардлагагүй. За ингээд дараа нь бүгдээрээ хувьсгчийнхаа нэгнүүдийг бүгдийг нь ойлгомжтой утгаар хөвье. Эхнийхийг age, насаа, үсээ болохоор gender. За 1-ээс 30 хүртэл асуултуудыг нэг бүгдээрээ Q1, Q2 гээд товч нэр өгчий. За хувьсгчийн нэр өгдөд аа бүгэн ямар нэгэн хоосон цай авч болохгүй. За хэд хэдэн үгээр бичиж байгаа бол хооронд нь нийлүүлээд эхний өсгөөдийн томоор бичиж өгөх хэрэгтэй. За ингээс Q8. За ингээ хоошо Q30 хүртэл байгаа учраас Q9 гэж өгөөд хоош нь fill хийчээ. За fill хийхдээ тухайн нүднээс хоош нь зөв гэж хэрэг явдаг тийм ээ. За ингээ 30 хүртэл бүгдээрээ хувьсагчийнхаа нэрийг өгчлөө. За ингээ хувьсагчийн нэрнүүд болцсон, кодуудаа болцсон учраас энэ засж байгаа өгдлөө сэвлээд тэгээд бүгдээрээ space руугээ оруулъя. За цонхт харж байгаа бүгдээрээ space програм IBM space statistics 25 гэсэн програм нэгээд За ингээд SPS нэгдсэний дараа бүгдээрээ Excel дээр байсан кодлсон утгаа SPS руу оруулж үзнэ. За иймэрхүү зүйл гарч ирсэн. Энийг бол close хийх хэрэгтэй. За ингээд энэ open командыг дараад за би болохоор Excel дээр байгаа файл ба download substitute байсан учраас энийг сонгосон. Та бүхэн өөрсдийн байрлуулсан хавцаас өмнө. За ингээд this file name file type гэсэн хэсгийг сонгохоор Excel-ийн файл чангаж хийж явах хэрэгтэй. За энэ worksheet гэдгээ бүгдээрээ зөв сонгох хэрэгтэй. За олон sheet байгаа учраас бүгдээ data гэсэн нэртэй sheet-ийг сонгоно. За энд бол харагдаж байгаагаар бидний түрүүний хийжсэн өгдлүүд байна. За хойд нэг тонхоос хувьсгч хэрэгцсэн байна. За ингээд окей. За ингэснээр дараа хоош нь гүйлгээд харъя. За энд Q30 хүртэл байх хэвээр энд хэрэггүй хувьсгчуд байгаа учраас эднийг нийтгэжүүлээд гэлэр хийж. За ингээд бид нарт э, нийт асуултын 30 ингээд 32 хувьсгч байх хэвээр. За ингээд нас сүс ингээд бүгдээрээ болсон байна. За одоо бүгдээрээ лейбл гэдэг дээр нь болохоор хүмүүст ойлгомжтой байдлаар тухайн асуултаа эсвэл хүмүүст ойлгомжтой байдлаар лейбл өгөх хэрэгтэй. За нас хүс эсвэл ингээд Excel дээр байгаа нөгөө хамгийн ихний шийдэн дээр ингээд асуултууд байгаа учраас энийг copy paste хийгээд оруулж болно. За та эдэн настай вэ гэснийг нас гэдэг дээр copy ингээд paste хийчих болно. За энэ мэтлэн бүгдээрээ label дээр нь бол тухайн асуултаа эсвэл яг хүмүүст ойлгомжтой байдлаар тайлбар бичиж өгдөг. За 2 дахь асуулт. За 3 Ctrl C, Ctrl V гэдэг гарны хослоо бас ашиглаж ялна. Гэх юм гэх мэтлэн бүгдээрээ 30 хүртэл асуултуудаа оруулах хэрэгтэй. Одоо бүгдээрээ gender гэдэг value-ийн нөөн дээр дараад нөгөө өмнө кодлсон код бол area буцаад оруулъя. За нэг гээд эрэхтэй эмхтэй окей. Okay. За Q1 гэсэн асуулт юу дээрээ болохоор за нэг тэг гэдэг нь хизээч үгүй. Зээч үгүй. За эд нэг гэдэг нь хаяа. За аль болох та бүхэн хэлийнхээ дүрмийг баримталж бичих хэрэгтэй. Эхний үсгүүдийн томоор тэгээд зөв бичглийн дүрмээ баримталж бичих хэрэгтэй. За хоёр заримдаа 3 тэгэхээр хэвчлэн 4 болохоор үргэлж за ингээд окей За data view руу ороход 1a гэсэн энэ команд улаантай командыг нэг дарахад код нь тэгээд дарахад нэр нь гарч иж байгаа нэг хараараа. За ингээд ижил кодтой байх юм бол copy paste хийгээд Эсвэл keyboard дээр Ctrl C, Ctrl V гэдэг бүгдийг нь дараа өөрчилж болно. За би гам дандаа keyboard дээрс Ctrl V гэсэн хослоо дараад явж байна. За label дээр та бүхэн бол асуултынхаа утгыг бүгдийг нь copy paste хийж оруулах хэрэгтэй. За би энд бол зарим утгуудын copy paste материал хамгийн сүүлийн 30 дээр орлоо. За энэ мэчин лейблээ та бүхэнд өгөөд за ингээ бидний дата бол ингээд space рүү ороод зөв кодтой болчихж байгаа. За ингээд нэрийг нь бүгдээрээ data гээд за би дэлгэсэн дээр data гэсэн нэрээр хадгаллаа. Save. За ингээд бүгдээрээ Excel дээр кодлох, кодлсон хөгтлөө space рүү оруулах хийж сурлаа. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.